Ah, bye-bye. Oh. Ah. Bye-bye. Hoy, sumulat kayo ha. Nakana kayo. Tarik-tarik Matarik pala. Hay naman ng motor siguro. Hay naman motor eh. Kaso lang pag ulan na mamaya. Last Pag lumakas ang ulan. Hindi, matarik ka? Ha? Hindi, hindi masyado. Di rin. Ah, Kaya. Kaya. Kaya ang problema lang dito pag umulan. Pag umulan, Wedger. Oo, pag ulan lang dyan. Sa kami sasakay. Sa truck ng hapon. Yun. The best experience. Mga hapon! Okay. Okay. Pwede na? Okay po. Kaya ba kami nito? Kaya, kaya po! Ah! Ayan! Dito na kami eh! Yan! Ang ganda ng view! <laughs> Naiwan pala yung mga pogi eh. Oh, oh dali ka na! Oh, hindi ka na! Kayo! Magmamotor kayo? Tulog! Walang tulugan! Hindi pwede yan! Bakit? Bakit? Bakit? Oh kompres. Oh kapit ah. Kompres. Kapit. Kaya naman pala, kaya ng motor to. Kaya ng motor. Oo, Hindi ganun kaya. katarik. Kaya. Hindi nga lang talaga pwede magsalubong yung ano, sasakyan sa kano. Wala kaya yung wawidening ko. Hindi ba nakikita na nila, ano, nila bilyar? Yun, yung pala yung matarik. Ah, yung pala malalim. Ah, ito. Ah, kaya din yan. Hindi matarik. Masarap to, bisikleta. Mga kahawa to. Ulo-ulo ha. Ulo. Ayan, dito. Pupuntahan namin to. Yan. Ayun, kaya di pala sa binutan. Lapit na eh. Malapit na. Malapit na. Ano ba to? Ah, lumang daan o oh, dating daan? Bagong daan. Ah, Bagong daan. Wala, wala na yata dating daan eh. Oh. Wala na pa yung dating daan? Kasi nalakaran na ano. Dating daan talaga. nga, Roger, mahirapan yung motor. Oo, oh, mahirapan motor dito. Ayan, no? Pag na motor mo dito, hirap ka na. Sumakay kami sa truck. Kaya, magpakaon. sayang. Tulak daw, tulak oh. Roller coaster. Mas nakakatakot sa jeep kanina. ay sa sa truck, ay sa tayo sa truck. Kuna, hindi na ba uso yung kuko? Kung nasa jeep ka kanina, matatakot ka din sa jeep dito. Pero ito, nakatrack ka eh. Naisip ko yung reaction nila pag nandito. Oh. Kasi okay. Mas okay. Marami pa naman nun. <laughs> Parang roller coaster eh. ah. Oo. Mas, matat- naka- mas nakakatakot yung sa jeep. Ano di pa natatakot? Paano di pa natatakot mo? Ang takay, puro mama. <laughs> Puro mamaw. Mamaw. Ay, nako kayo naniniwala atin sa oh, maganda po yun okay ah oh. po yun hindi dapat uh, maniwalaan ang katakutan nakakatakot yung kaluluwa ko buhay <laughs> buhay buhay na kaluluwa bagong daan oh, lang to, no? Parang bagong gawa lang to, no? Parang bagong gawa to, eh, oh. Eh, parang kauhukay lang ng ano, eh, oh. Gano'ng katagal na ho to? Ah, ah January lang biluksan? Oo. Ah. Kaya pala. Nice to, kaya pala eh. Bago lang eh. Eh di, di ano, sariwa pa yung mga ano dyan, ilog. Oh, dito tayo maliligo, brother Tuming. Baba na, Ming. Ulak, ulak, ulak na. Ulak, ulak. Ulak Grabe, truck na kapunto eh. Kaya to. hanggang one way lang pagkasasakyan kaya ng 4x4 kaya yung cable car oh, mga buho lang yan mga mainang lasing kawayan ano to? manual lang yun kawayan? yan ang bulldozer Oo. Bako to, bako. Hukay ng hukay. Pero matagal to ah. Oo. Matagal to, inano. Matagal hinukay to bago ano. Dalawang araw lang to, itong daan na to, dalawang araw lang. Wow. Grabe. Oh. Grabe. Ano? Diretso kayo. Marami kasi pinumpisan ko kasi magkalang matagal. Naghanap na naman ng bigla. Hindi masyado matarin. Pero dati daanan ng tao to. May daanan ng tao rito. Ah, wala talaga. Hinukay lang. Ba, daan lang. Ah. Kahit bisikleta, may hirapan. May hirapan nga motor dito. Walang pahinga yung motor dito. Oo. Oh yung, yung papunta, oh, papunta okay lang. Kaso mas mapupunta agad. Oo. Dito, break. Bulacan, di ba? Opo. Ayun, kamuan. Ganda dito yung mga sakay natin sa Florida. Yung mga 4-5 <laughs> Ayos ah. Uh, ah, dito. Okay, Kuya Buyo. Ay, baba natin ating Saan gumaan yung isang tra... Ay, ito pala. Truck yung nahanap ko, jeep Oh, ito lang yung nagbukan niya. Hula hoop ko. Ibaan nyo na rin yan. information. Alam mo, di baling mahulog ako, wag lang yung kamutin. Yan ang importante. Wala silang makakain. Oh, information. Ganda dito pag may Oh, ganda pala rito, eh. may tent eh, oh. Ah. Okay lang ba kayo dyan? Welcome sa asyenda namin, ha? Welcome kayo. May gulong pala to, may mga gulong. Ah. Oh. Si Juliet. enjoy lang kayo dito sa aming asyenda, ha? Salamat po, kagawad. Juliet, dito po ay sa taas, lalaki dito sa... Sana. Ayun pala yung swimming yan eh. Oh. Dito ka tatalon. Stagnant yung tubig. Inipon lang yung tubig. May mga tent. Ano yung kasama kaya sa... Ah, may arkila din yung tent niyan. Bardomeng! Lahat na! Lahat na! Lahat na yan? Lahat na yan? Hoy, gawin na tayo ng ano? O sige, ano na lang, group group. Asindak.